大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天呢，第十一讲，神要对你说什么？ 不要假假的敬谦。若有人自以为谦诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的谦诚是虚的。若有人自以为谦诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的谦诚是虚的。 那我们有些时候，我们会看到一些人很喜欢摆门面，啊，外表装的很好看，但是内心呢都不好，啊，有些时候这些的人呢，我们都会觉得是内外不一致。那听他们说话做事，我们会说口是心非。 我们也会批评他们是这些人很假，所以有些时候对这样的人我们 <laughs> 很反感啊啊，也很不舒服。但经文呢，今天就是有指到这样的人。上一次我们说了，就是跟金钱有关的，所以在这里呢，我们的重点就放在这个呃最后那几个字，就是“千乘是虚的”。 诶，千层就是虚的，也就是说有这个假假的敬谦。 <tsk> 这个是在圣经里面的。 <tsk> 那有些时候我们真的是啊，假如你在教会久的时候，你真的会发觉到，诶，为什么有些人哈，他的这个呃敬谦呢，真的是摆着门面的，他的敬谦呢都是虚的，都是假。 那有些时候我们真的是会觉得，哎呀，很反感，也很不舒服啊。我们真的是巴不得他就是索性他不虔诚， <laughs> 他不虔诚，你就看到他不虔诚哦，他就是呃呃呃不爱主啊，你就看到就算了。但是却有一种呢，就是假假的敬虔。 就是他就是有意图，啊，去蒙蔽别人的眼睛，有意图去欺骗着别人，然后呢，就是呃讲的是，一套，做的又是一套，啊，所以你看的你真的是有些时候你会，很反感，也不满的，所以，呃，我们在这里呢看到经文呢，因为雅各书。 是讲生活手册，雅各书它实际就是讲教会问题，所以你不要说，哎呀，这个崔牧师为什么你要讲教会讲到这样？其实有些时候啊，我们把教会太过美化的时候啊，其实我们有些时候我们也没有学到东西。那有些时候我们看到不对的，我们有些时候真的是要去把它讲。雅各书呢，这个雅各的作者就是讲。 教会生活的，所以他就是由看到在教会有这个问题进迁，但是假的，所以在教会有这个问题，我们也应该点出来，因为有些时候我们作为信徒，我们自己没有这样的一个知识，我们也没有敏感，甚至在当中呢，我们会把那些假假的进迁的信徒，哦。 啊，神直是假假敬迁的领袖，我们会在当中呢，呃，不敏感、没知识，啊，我们就是在这个选举组长、选举领袖、选举教会执事的时候，那可能我们还会选上他，哇，这样的话，假如是一个假假敬迁的信徒和领袖，他假如在坐上这个位置的时候呢，假假的在当中带领教会。 真的是危害危害啊！那我们真的是要祈求主帮助我们，因为主耶稣自己在这个呃福音书里面就常常指责这一种人，就是这种人呢，就是叫做法利赛人。法利赛人呢，这个呃被指责就是他们假冒为善哦，他们有属灵的一些的表现，也就是说，他有近亲的一个外表哦。 他会在当中遵守这这个律法，有严谨的生活，呃，各方面宗教的这个层面呢，哎，其实他做的是足足啊，比你更厉害。但是问题就是，他整个出发点是假冒为善的，哦，你看起来以为他很善，其实他是假冒的，所以是戴这个面具。 啊，在会堂里面生活，这样的话，把它用在我们今天的教会里面呢，你可能真的是，呃，难免啊，可以这样讲，难免啊，都会有看到这个假冒为善的这个基督徒在当中，也就是他们有假假的敬虔生活，真的是我们需要有这样的一个慧眼能够看得到，因为毕竟圣经都跟我们讲有山羊跟。 绵羊了，所以我们真的是要在当中呢，好好的去看，好好的认清。当然，我们不好去学他们。当然，更重要的是，我们自己听到这个分享，我们真的是要问问自己，我们是不是假假的敬谦，是口是心非，没有真正的爱神、爱教会的一个基督徒呢？这是神对你说的话，我们去祷告。 天赋上帝，你让我们来到你的面前蒙恩得救，就是要一个感恩的心来去重塑我们的生命，让我们的生命呢能够在这个教会服侍主你，让我们的生命能够见证主你。所以，如果当我们重生得救来到教会的时候，我们没有认真对待我们的生命，而在当中我们的今天只是一个摆摆门面，只是在当中是一个虚假的。 呃，敬虔主啊，我们祈求主你怜悯着我们，改变着我们，让我们看到自己的软弱，我们悔改认罪。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请给一些的鼓励，转发就是宣教。欢迎写几个字。 给予我鼓励，也当然跟大家一起的沟通分享。